عزیز دوستوں کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے اگر نہیں تو شاید آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا ہونے لگے گا ہم یہاں کسی گھس بیٹھیے یا بھوت پریت کی نہیں بلکہ خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں دوستوں ہم چڑیا گھر میں جانور دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں این ممکن ہے کہ خلائی مخلوق بھی ہمیں دیکھنے کی خوگر ہو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ان کا مقصد کیا ہوگا چلیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں مگر اصل موضوع پر بات کرنے سے قبل اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک پرسرار دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ سے ایسی دلچسپ ویڈیوز چھوٹنے نہ پائے میں ہوں شری قویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پرسرار خواتین و حضرات فرض کیجئے آپ کی زمین کائناتی چڑیا گھر کا ایک پنجرا ہے جہاں خارج الارض مخلوق حضرت انسان کی ایک ایک حرکت پر نظر جمائی بیٹھی ہے نسل انسانی پر تحقیق کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا حصول یا زمین پر حملہ کرنا ان کے مقاصد کا حصہ ہو سکتے ہیں البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم سے خوفزدہ ہو اور ہمارے ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے ہماری حرکات و سکنات کا ریکارڈ رکھ رہے ہوں ناظرین اگر آپ ہالی ووڈ سائنس فکشن موویز کے دل دادا ہیں تو شاید خلائی مخلوق آپ کے ذہن میں محض دشمن کے روپ میں ہی اترے جو ہما وقت ہمارے سیارے پر حملے اور تمام تر وسائل کے حصول کی منصوبہ بندی میں مشغول ہیں لیکن ہم ان سے خائف ہیں تو ان کے دل میں ہماری ہیت موجود ہونے کا قوی امکان ہے اسی بنا پر اگر زمین روز اول سے ہی ان کے زیر مشاہدہ رہی ہے تو ذرا سوچئے انہوں نے زمین پر کیا کچھ ہوتے دیکھا ہے جنگلات کا کٹاؤ آلودگی اور جنگ و جدل غرض یہ کہ انسان اپنی ہی نسل کے خاتمے کے در پہ ہے ایک اندازے کے مطابق انسانی تاریخ میں صرف جنگوں نے ایک بلین سے زائد لوگوں کی جان لی ہے تو اگر خلائی مخلوق کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان ایک خطرناک خونخوار اور شدت پسند مخلوق ہو سکتی ہے اور اسی بنا پر شاید وہ ہم سے روابط قائم نہ کرنا چاہتے ہوں البتہ آج کا انسان زمینی حدود سے نکل کر چاند پر قدم رکھ چکا ہے لیکن زندگی کے آثار کہیں نہیں ملے تو کیا خلائی مخلوق واقعی وجود رکھتی ہے جی ہاں ناظرین اس احتمال کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم جس نظام یعنی نظام شمسی کا حصہ ہے کائنات کی فسطوں میں ایسے کروڑوں نظام وجود رکھتے ہیں جن کی تاریخ نظام شمسی سے بھی کہیں قدیم ہے ممکن ہے کہ کائنات کے ان بکھرے اجسام میں کہیں نہ کہیں زمین کا سا سیارہ اپنی دھن میں مگن کسی سورج کے گرد محو گردش ہو جہاں ہماری ہی طرح ذہین مخلوق بصیرہ کیے ہوئے ہو اور ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وسیع کائنات میں ایسی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں شاید کسی نے بین الاجراء میں فلکی سفر کی ٹیکنالوجی تیار کر رکھی ہو فرمی پیراڈاکس کے مطابق ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کئی ملین سال درکار ہوں گے جو ہمارے مطابق ایک انتہائی طویل سفر ہے تاہم زمین سے کروڑوں سال قبل جنم لینے والے سیاروں کے لیے یہ تاریخ کا ایک معمولی جزو ہوگا اگر اسے حقیقت مان لیا جائے تو غالب امکان ہے کہ خلائی مخلوق ہم تک رسائی حاصل کر چکی ہے لیکن عمومی خیال کے مطابق وہ ہم سے رابطہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے مثال کے طور پر چیوٹیوں کی زندگی پر تحقیق تو کی جاتی ہے لیکن ان سے رابطہ کرنے ان کی زبان سمجھنے کی کسی نے کوشش نہ کی ہوگی شاید یوں ہی ہم بھی خلائی مخلوق کے لیے چیونٹیوں کا ایک گروہ ہے ممکن ہے کہ چیونٹیاں ہم سے رابطے کی کوشش میں ہو لیکن ان کا طریق ہم نہیں سمجھ پاتے این اسی طرح خلائی مخلوق کی سمجھ سے باہر ہونے کے سبب ہماری بھی ان سے روابط کی تمام تر کوششیں رائے گا جاتی ہے تو ناظرین خود کو کسی کی نگاہ میں ہونے کا تصور کر کے کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا انشاءاللہ ہم ایسے ہی دلچسپ موضوعات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اجازت دیجیے اللہ نگہبان بان